lefenant general nga president aba ono sergeant agenda natulyanga okuvaana okutuuka ku lanka eyo kiri mutwalira emyaka aga ah, ayiwa kino hmm. eh, ayiwa kino hmm. nti era gadafi era yali akulira ba genos naye ngaomusala agufunana gwa kano mumagi eh, anikugambye nti structure eri kakati ono yeyakula balinebamuyitako ye gatafe yakkiriza ne bamuyitako naye nga teye kamanda ine chiefu lwaki museveni yeyekuwulira ye wamaje eh, ye kano kano gatafe yasalawo okukola ekyo era asula mu tenti eh, sante nkubuulidde tekati ekenya eriyo ekyambalo kya firidi maaso ne bwotaba wamaje okyambala kamanda ine chiefu ku mm. mikolo gyamaje mm. ukulu yekka yakyambadde abalala bonna bali bakitya kubamaje kenya bagabadde gaskeyali mm. kale negamu tiidi amin yalumba tanzania mm. naye nga purobulemu yeeriruddawo munda mugwanga mm. nebagaa nti pulezidenti museveni naye kino ekikolimu kikoze eki bamulaga bobi wine si ye bobi wine simulabe wa museveni era nakiteekako wano nateekako is bobi wine museveni is problemu state house kasi ekisirani ekiri mu state house nemuzeyi kimukutte bobi wayini gwanoonya si bobi wayini yes namugaa nti omulabe waali kati unayogera nga akugambye kuba bagira beno programu mm. bagiraba emukuze balaba mm. bo benyini bwe bamala okutta programu nga baziddukako mm-hmm. kati baliku eno bagirikodinga ne bagidisikasinga mm-hmm. era neyalasi saturday bagidiscasing mm-hmm. bewa gundi nebagitulamu nga boogera kakati bobi wine tajjangako okufuga ggwanga omuteringeyo bobi wine bobi wine alinga omuvubuka wa boda eyatunulira omuwala omukazi omulungi ali mu bbaala nga abasajja bamutya namukwata mu kiwatu yagenda okulaba nga noona akolaki akiriza akiriza mm-hmm. bobi wayini yenyini ntera kugayi yasoboka wange ngaatya mm-hmm. yali agalamba kugenda bamuseveni mumubuulira mm-hmm. ne bamubulookera naye bobi wayini agenda okulaba yanyenjezeka era nabagamba nti tayimu egenda okujja kati bwolaba bebi atambye oluji nelweggula nga luwa omubbi ye tajja nanyondo eh. anti amanya luno oluji lunafu bebi walusambide kati kekitawanya ono omuko omuko yayomba yagala okunkuba esasi tasula gavumenti yakitaawo eh. wadde yanyoko yasula yasezaalawo eh. kati gogi omunonyakungi ate simusabye sente agee nti obakayinya mirimu ye yenyini yeyagaana ate bencontradicti navuma buli muntu yenna ate bali bantwalakw eh, embasi baabala bubi bambala bubi nti mulimu abantu botajooga ayigo kati nagenda emyaka munaana ogenda kumukolaki naye ngaate nze bwe nagenda nasigala nkitegedde ngaomukazi ewaka asobola okugobawo baganda bo eh. naye gwe olina okutegeera gwe muganda wo tomukyawa hmm. kuba naawe otegeera naawe mukazi wo oli wasa omukazi naye nakola bwatyo yes kakati gweotegeera ti abakazi abalina amagezi mangi nnyo hmm. okukyesingirawo ki oyinza okubanga ye gwe baganda nakutegeera nti ogenda kuddanga abaddeyo amangu batalina mirimu nga gyaffe omusanga ali muntu muyangoye ayoza gwoyoza engoye mwamago nti baganda babalina omulimu gabakola tebavudde wanodda kakati ekiro palamenti bweyita akaboozi omugongo ogwasibye gweweta ku ngoye nze nkooye e, baganda bwebafubutula ku maca eganye okutuula naye ono yabikola ah, kakati nze nakitegeera hmm. nti museveni ayina ekizibu kyali kya mu nyumba era ekizibu kya museveni kya munjunze muyambye nokisolovingi naye kyenjagalira omuvubuka ono bamutumidde bakamutumira abantu ngaabo yagambye nti genda omugambe kyatalowoozaako kyesisobola kukola ekyokufuga eggwanga sijja kukivaako gweyagambyeagambye ekyokufuga eggwanga siyinza kkita ekyokubiri genda omugambe tiekintu kyekigenda kugwa nino kiyoola nze nkiyamba kati anti omulenzi ye bwagamba aŋŋamba nti bwe kyoga kyeŋŋenda okusuula nze mugamba ekintu mwe mukisudde temukiddukamu eh. anti nti kyenabagamba nabagamba nti museven ekimuyambye okufuga eggwanga yali revolutionary nkubuliransinga banditi akatabu kangaako mm. nali kubuulidde mm. ebintu museveni kweyayimirirangako demokulasi twalonda okuva ku kyalo netutuuka ku pulezidenti tekibangawo mu uganda since independence pulezidenti yasooka uh, muteesa bamulondera mu palamenti erekeza mm-hmm. okukola eki prime minister era tetwamulonda tetwamukubako kalulu ekibiina ekyali kisingamu ababaka ba paalamenti abangi obwo temuyava mu 1961 abaganda balonda lukiiko tebalonda kitole mm. yes kakati netuva mu 62 babaganda basembayo okulonda mu 61 tuddamu okulonda mu 8 tebalonda kuba ku byalo mu 8 anti kinkuba mukirana twalonda baka ba palamenti ebibiina hmm. ah, bulanki ezi omuntu yeka yayagala okuteekawo lc yali idi amini mayumba kumi kunoonya batanzania eh, abayekera bayingiranga eno basokera waffe eri ku boda hmm. okumanyaani ayingiddewo era nabuno obugundi buno bwemulaba obwobusalaba hmm. abo abayekera bwasokera waffe ku boda mm. nga baba UPC balanga akantu kaabwe ewali owa UPC munnaabwe ate bagamba nga tiabobaba baafwa anti ah, ah, nkubuulire basika yalinganga abantu okutambula ekiro eh. naye nga kano akantu kano kebalambye ye yali mu upc eh. yalambanga akantu kano kati atambula nga bwolaba mu bayibuli hmm. ti malayika yajja okuzikiriza ayina akabonero keyalabirangako this is what happened kakati ntenindite bangoba naye nina ebintu byange biwandiika nawandiika akatabo kange invisible hand mm. nakawandika mu biri kumi neki nembaga nti mugavumenti ya museveni mulimu omukono gwatalaba naye kugenda musuula nalaba mpapa zibiri mwenda ntikyo kirala takyaddamu kufuna gundi lazaalo bweyafa yesu ne bwe yamukomyawo yakolayoki mu bayibuli mulimu kirazaalo kyeyakola ate nze ndakisoma nzensoma ebitabo byabayudaaya mm. byebakyusa mu lulimi mu lugiriiki ne baluteeka mugunda kakati nga bwolaba nti ekigambo nti okugamba nti yesu yazalibwa mu kisibo kyente tugaa nti baali baavu mm. no waliwo seratoni nga nti yozefu yali musajja mwavu yozefu yatulanga ku yeekaalu ku lukiiko lwa yeekaalu yasanga zakaliya zakariya nga yeyawasa zabeti muganda wa virgin mary era okuga nti yosefu mubazi si mubazi bakikyusa bukyusa necton kitegeeza disayina owaleero anti ye disayina si ono si wakyalaani ono disayina mhm. yes yosefu bwosoma ebitabo byabayudaaya mm. taata we yafa muto nakuza baganda be nabazimbira nenyumba nabakolera nembaga siyeri mwavu ava mu nyumba ya daudi tomanyi nga baali bagenda kubalaba mu nyumba ya ah, daudi yosefu yakolera baganda ba yesu embaga nabwekio ah, ah, ye yosefu teyali mwavu kyenkunyonyola kiri bwe kiti tibakyusanga ebigambo hmm. okubijja mu lulimi olulala nga bwokireete nokubanga yesu yaliyemu tugambe nti abaavu bebe eddiini ati bagamba buli mulimu yesu gwe yakolako eh. buli agukola eh. abamwavuanti eh. gundi service delivery kubusomesa e, e, obuwulizi bwenjiri kati abalokole baavuakati kankubuulire mm. nti nti natunulya mwenya 2 mm. nga museveni bamutwala baali bamutwala batya ono omukulu kyanvumira mm. baayingira bannayuganda naddala abaganda bw'oba oyagala okubafuga odde ne mu katebe tokwata ku busuubuzi baganda capitalistic by nature hmm. ekyokubiri abaganda tebaagala gavumenti hmm. olw'ensonga tibaali tebalina kyebafuna mu mengo mm. sabasajja kabaka omuganda eh, eh, ah, tyinza mugamba museveni yejalabya nga sekabaka mutesa yina roseroyis naye nga abaganda abasinga obungi eh, tebalina mabaati abaganda obajja mu ssubi okubateeka mu nyumba ezamabaati abayindi baleeta ekibinja kya nankasa nga kitambula kikuba mu buganda nebajja n'abookerezi kati webamalanga okwoca enyumba yensiisirayo mhm. omuyindi nakuwola amabaati olimuwa emwanyi yesi nenvunza baleeta ndeeta okutunda ebikwato nga bazikanyuka bwe bati eh, naye ngaokujja society okujja omugomanyi nti enyumba eyesubi eri comfortable nnyo eh. ate nga enyumba eyesubi tokola fujjo ku kyalo bagiwukya ate nga temala gwokebwa munya gweriira munyale empaawo gye bakulanga munya mhm. gweriira munyale mm. eh. kakati kakati gundi kugamba nti bano bagenda ne bakola ensobi bayagala essente naye ngaessente ezo bwuba oyagala ozikola abangereza bakola obubbi mhm. kyetuyita pulanda bagenda mu latini america ne basangayo golodi ne basanga nga abayindi abamyufu balendi indianes nga banafu ne eh, mm. baddayo ewaabwe ne bakima abakatuliki bannaabwe ab'omu irandi abazungu mm. era irand is depopulated ne bagenda bakola mu birombe nga nabo bafa mu myezi mukaaga mhm. banafu mhm. ne bakima ffe abaddugavu kakati eh. bw'ova wano ne bakugamba bamaze okubba ebirombe byawe ebyomulatini amerika amerika mm. gyebagobayo waliwo omusajja nga muyita manoli naga nti mwena abazungu mwena europe eveewa alemerayo tukubamukube hmm? nebaddukayo hmm. kwekutandika nebagana nedda mumanyi betubadde tuleeta balimire ewaabwe pamba balime kiki obulaba omumisa nebalu kwe yajja na pamba hmm. tebajja kusuubula apaana enjiri yajjanga by the way ati kubulie ne bwosoma history mm. ebaluwa yasakabaka mutesa yafumira mpopulalo telegraph mm. bachurch mission society ne baga nti ah, twagala tunonya abantu abaminadini bagende mu buganda waayi mutesa yagenda okutunuulira ngaabatuluuki abatake bagala kuwamba nsi ye mm -hmm. ne bwe bamukyalire wwe nalaba bye babaleese nga abaganda tebali waggulu nyo abatake tebalina kyamaanyi kyebamusinza mhm. naga nti bano okuwamba ensi yange mhm. kampita abazungu bagitwale si ddiini ediinidini era mukirango kyebatekamu bagamba mhm. nti bannange abantu muweeyo sente tugire abaminsa nebagende mu buganda lwaki abaganda tebambala ne bwe banayambala akakete pamba waffe ajja kulinnya tukiyita cotony farming in, your, in england bamala obakubamu latin america bajja mumawanga gaffe abangereza ne bava wano ne bagenda ebuyindi bagenda okutuuka ebuyindi nga abasajja abagagga bwe bafa golodi bamusiiga ku mizikiti mm-hmm. eh? abangereza ne bawala kati emizikiti abatali basiraamu golodi ne bamutwala ewaabwe ye pulanda gyenkugamba mm. ne bagenda abatunuli abacyayina bwe bati nebakizula nga bacyina baavu nnyo mm. kale ecyina yasooka okukola obuganga bwemundu mm-hmm. naye ate amagezi ebagamukubye ye yakoma ku buganga mm-hmm. kakati abacyina babatonolya mu 188 tukiyita the anglo chinese opiamuo mm-hmm. abangereza balwana n'abacyina nebabanyusa enjaga lwampaka nga bagigula lwampaka balina eh, oginywa eh. kyemusobola okugula anti gyegambye epulanda naye nga banyaga balagawa kakati ngaenjaga oginywa eh, ogigula bagikunywesa lwampaka kyosobola okugula erabalina akazi obalaba omukyayina okukwata nga omunywesa enjaga ebintu biri ebyo omukyayina nakwata omukazi omukyayina nga bebase n'omujapan bamutirawo obukyayiomukyanti japan hmm. yabakozesangako ebintu bingi okugezesako ebyokulwanyisa biki nga baliawo basiru naye nga bangi kakati 1848 eh, the anglo chinese war hmm. of 1848 abachina ne babanywesa enjaga naye nga abangereza kyegamba banyaganga batwala wabwe waabwe industrial revolution kukulakulanya makolero gaabwe hmm. kukulakunyanyaki makolero gaabwe kakati mububbi omu mulimu omusajja muyita sadrake sadureka yali musajja mubbi wa ku nyanja nga yina ekibinja ekikiba maato katambula pirate hmm. yaddayo ebungereza n'emiti gya golodi enkumi ezi kwini n'amusimbirawo obwassa sadureka yali mubbi nga bwe nabagamba nti muekereziya mwalimu evatikano ngaeriyo faaza bamuyita kalinali bamuyita machonkosi nga bira kereziya era poliisi ya italy yayagala omukwata papa n'amuwerekera ku kisaawe hmm. n'alinyenyenyi n'addayo ewaawe nga mufere wa kereziya makyunkusi kali nali makyunkusi <laughs> yes mm. nakugamba nti yogundi gwolaba viagula mhm. kanisa ya bungereza yamukola kufuna musente kakati bano ekibi kyebakola nti abangereza batuka ekiseera nebategeera mm. bano tubabbye ekikolaki if you go to belgium belgium basinga kuzimba meeri emiti gye babba embaawo gye babba ebubiri e, e, gye bakyaziina mu sitoowa anti e, bazimbanga kukka wansi ebibuga bya europe byonna kubanga batuuka okubagamba nti buli eddirisa lisasulirwa omusolo kyetuyita adverse impact of a taxi nti batandika okusolooza enyumba amadirisa mm. mm. bazaye abasajja kyebakola enyumba bazizimba zikka wansi balimu okusasula omusolo gwamadirisa mm. nawano bakoga nti baletawo hati taxi nebaleta ne gandi taxi gomanye nti buli muganda yayina emundu eh? buli muganda yayina emundu mu nyumba kakati abangereza okubasalya emundu zikanyuga bazisasuza omusolo abaganda nebakanyuka emundu eh, lugadi bweyajja wano hmm. abakatoliki bali mu lukiiko nabakatolikitaayo nga bali mu lukiiko kakati abakatoliki nebategeera nti lugadi mukristaayo aze kutwala ki hmm. bwakabaka mu bangereza kakati mwanga yali ateekako omukono bwati kundagaano mhm. omukatoliki nasumulula emundu abaganda tukiyita kubogolwa mumukiyita mm. coaching abaleero kubogolwa lugad bwe yawulira emundu webogolwa yafuluma emisinde yakomawo eki ogwasoka yasangawo ekibinja kyabayaya abanywedde enjega ne bamutwala emisinde mube mute nga bategedde kyogolaba mbagamba mm. nti bali abaganda abedda si bebaleero mm. abaganda abedda bategeeranga nti eh, bano babya balya emmengo nti abasajja bano abanywi benjaga mu 1890 lugati hmm. yajja wano yasangawo okubinja kw'abasajja abanywedde enjaga abaga nti omungereza tatwala bintu byaffe muwanga yali amaze okuwakooli oda ebusoga tokkiriza omuzungu yenna okusala kiyira kubanga omusajja omulaguzi shiriki yali amaze okulagula muteesa hmm. mwanga hmm. muteesa oli olubereberye nti alisanyawo obwakabaka bwa buganda jabuva mumanju alibuzawo aliba munyolo balangaobo tekyova olaba bishop hannington yabyava mu east kakati mutesa bamubulya nti gundi waliyo omuzungu omulala ajja lugadimwanga naga nti mugjewo obwato bwamu kati abaana abasoga okuzanya balekawo obwato bubiri mm. nga balabye omuzungu badduse nayitawo naye oba communication yali etya mhm. mwanga yalagira wakooli nti kitaawe w'abaana abo ababiri abasoga abazanyidde ku nyanja ne balekawo obwati omuzungu kajjiddemu baleeta embasala emitwe yabasala emitwe mwanga abasoga basatu wakooli eh. ah, ah, buganda yali efuga ebusoga kyobula nti gwe kyotategeera mm. abaganda bwe bamala okuma enalemu akalulu mm. nozanyira ku kadaaga bombi bwe bagenda olanyatakompasetingawo politics is numbers politics is alliances but numbers if you don't have numbers you've gone mm. abasoka batambula naki nabaganda ize kati kyenavuddeko wali okubanyonyola nti abasajja bali banyaganga kutwalawa ne bakulakulana kati ate bano batekawo ekibiina kya fellowship nga babba mu gavumenti ate bwe babba tebamala kuba mbagamba nti singa muliranwa abo bamusiba mu kkomera n'atalekawo baana n'akuleka okukuuma ekibanja kye olina okulima olusuku olulwo omusajja ono agenda okukomawo hmm. nga naawe olina olusuku oluki youtake advantage of this money's absence abantu abalala kyobula bafenyize enyumba eyange mukyalo terimu muntu apaana anti nenda ziri awo oddira omuntu naddala nga musajja oba mm. mwana woba muki mm. oba relativu n'omuteekamu n'awasizaamu kati yazimba eyiye oba teggwe asigale mu eno yes tikulya strable wakulidde abaana webakulidde mm. yesikizirisike omulekedde enyumba y'omutowo omukyalo kakati gwolowooza nti yagenda kuzimba eyiye nti ekibanja okyazise mhm. abaana webakulidde mulamu wo wakulidde akeera kulima wuwo webalya emmere nti eh, ovudde ekampala kati munabeera mu famiry ebiri muberemu ebeerewo nti ah! eh, kubuulidde nti oli obanga amuwadde kubanga okujjako ngaomugenyi nti gundi naawe zimba eyiyo eno temporale naye bwabeeramu nabeera comfortable gwetola bano baminisita hmm. abamanyidde ebyobwerere mafuta maki kakati abazungu balibo kyebakola bano bwe babba sente tebalekayo kakati nokyovulaba nti ebintu museveni byonna ebyali bimuwa enkizo byonna ne bwatalibadde bobi wayini ne bwe yalibadde omuyaya afaanana atya era yali bakubye kubanga abantu bakoowo bali bakubye kakati kubuulira negamba hmm. nti bano ye porobulemu gye banvumira nti nti nali nakitegeera dda nti ekintu kyamwe mukolaki era nawandika katabo nembagamba nti bano balinga banywi bawalaki abazungu bwe bazuula walaki mu banubbi nti abanubbi bakuba emundu nga batamidde hmm. nebaleeta bapasalo yesi tebakebera walagi bamutuumawo jiini ne batya nnyo baalibaga nti omunubbi muvumu nnyo kozza alwana atamidde bakambwe batta abaana bafumita abaana ebifo kati abanubbi abagundi abowojeeri naye ne balwanyisa walaki omusajja omuzungu yagenda mu lukiiko lwa buganda n'abagamba tibanemu gavana mutuyambe ku walaki hmm. omusajja ambuuza tubayamba ku walaki walaki akozeeki hmm. ayokyekibumba afudde n'ekibumba ekiramu mumuwaaki hmm. nkuume ekibumba kyange bwenfa nga kiramu mhm. gavana gwe omuzungu wampaaki <laughs> kubanga ebusoga okutta emmese mhm. bazigulangako emikira eh, abasoga bagana okutta embeba mhm. kati abazungu gavana naga nti nedda bwe bali stabon mukyemuba mukola emikira gyemmese mugigule naye ate nga sigozitwale yagise gwasse emmese omukira ogutwala mu caki bali abacyaki ne bakwata akabbo k'emikira mhm. ne bakatwala ewa gavana n'abawaamu ki era sente ebintu okuzimba chaches n'amasomero ga misa mhm. mu busoga sente zava mu mikira gya misa tuyinkalegithemu okutta emmese mm. era neyindiya ne baleeta emisota gyebajja abazungu bagende kati abazungu ne bakozesa fomula yemu bagule emisota abasajja bayini ne batandika ogirunda sente ne ziggwawo kyafuuka komaaso bano baleeta emisota gyebajja abazungu n'obukyafu mu kibuga buyindi nkyafu nnyo lwaki bagamba gundi yabagamba oyo gundi eh, eh, gandi mm. yabagamba mupame buli wamu abazungu baddukeobukyafu baduke nebasala ebyayo buli wantu wonna <laughs> it was a strategy bagita passive resistance eh. kakati bano ensobi gye baakola eh. nti bayingirira ebintu byonna naye nga babba tebamala singa babba ne bafuna capital nebazimba gundi mm. singa tebalina buzibu thats what am telling them to change tufunye omukisa okululu akalu kalinga ambushi mm. ambushi twagiyiseemu mm. mwana era nabagae nti olutalo bweruba wakati wa muhozi n'omuko nze ndi tiimu muhozi misana tukuanti kyembuzatukuse taba wa bonna naye nze nkugambe sinalabayo opposition ajja sinalabayo ogundi ajja egundi e, e, e, kakati ekyo kakati olutalo oluli mu palamenti luva kuno omwana muhozi ono ayagala okunkuba amasasi mm. y ye yazimba gavumenti muyasezaalawe ayina sente empitirivu bakimuteekamu anti nkubuulire yaluka nze mulaba n'abantu pulezidenti yakamutumira abantu abo ne two days ego yamutumidde omuntu naga nti okufa n'obutanyagwa ekyokwesimba ku bwapulezidenti sijja kijja mu mutwe yemugambi gwe yatumye n'ekyokubiri mirundi alekerawo okunvu oli namugamba hmm. nti nkubulya esebo pulezidenti tajagana mirundi kukwogerako okugjako nga okyusiza enkola zo nanyonyola naganze nali musajja mukuumi nga nkuuma ndi security man nenkola emyaka gyange nenfuna sente nasomanga olumu nga situlya mmere bakagulawundi yange eyobwavu nenkoma wano mu uganda nenkola kampuni enkuumi eya security Mirundi says he's a self-made person. Nabaga nange ndi self-made. I'm a self-made man. Obugaga sabujja wamu. Ate mutandise n'okunwanyisa obugaga bwonna mubututte. Kampuni zange zonna muzikubye muzimazeewo. Genda omugambe. Where we differ with this, where we differ, mhm. where we differ with this young man, and where I come out in the public to not be babanzise, is this. Mm -hmm. muyinza okuba ne taata wamwe waka abamu ne bagamba nti mulwadde nnyo tetutawaana mu ddwaliro omulala nagaa neddaba netumutwale nze nekirabako ti omusajja mukulu yakubwa puresya ne bamutwala ekitovu bwatuuka ekitovu ng'azibye omumwa naye ngaawulira kakati omugagga yali agala kudda kampala kwekolera sente ze n'abagamba nti yabagamba nti badokita baŋŋambye muzeeyi tajja kubona naye kati okubeera wano okumalira ebbanga wano temulima temukola ki mumutwale ekaddeyo tumulabirire ewaka kakati evubuka erya litoolye eribeera ewaka bano betuzaala mu bukadde mm. bataata mumajeewo mm. olina okuzaalayo abobukaddenga bano bagenzi mm. bozanya nabo kakati gonde kubasembayo nagamba nti nedda taata tetumuzza mukyalo hmm. kubanga omunamuzza mukyalo ate okumulabirira kijja kuba kizibu hmm. okubula afuna abamusitula naki wano tuyita kubasawo hmm. kitawo akolaki ono omugaga olwafuluma wano nagenda ekampala musajja mukulu nagezesa tialina byagala okukolaki nebamuleetera nabaga mugende mumpitire gundi nakola edami nalimulekera yawono omwana kubanga omwana yakkiriza tusakurifise emirimu gyeja bodaboda ajalabireki ono omugaga ye agamba mumuzeewa njogedde n'abasawo bagambye yes kakatiza edifference yange mbabuuza kanti we save this government nze inimy opinion mmanye nti president is capable kuba byonna byebabadde babikola ti singa museveni miliyoni ze ebina eza ddowola ezaali zirina okusaasaanya amasanyalaze mu byalo bina mu kinaana nga bwe yali mu manifesito ye nga tebaziba muleeya gyayogerako agambye nti nze bangoba ku mulimu lwaki baba omuleeya bakkiriza abaomuleeya tebalina koozi era n'okuddya ekitongole kya leeya ono omukazi gundi oyo gitutu yakituzizaayo ajjewo boodi kuba pulezidenti yadde alonze boodi endala nadduka kyobula museveni bamujooga omukazi n'addira ekitongole n'akidusa boodi eveewo baleme bafunana miliyoni bina ze babba ye museveni takitegeera ekyo ate kakati bwe bajja bagamba nti e- e- maging maging kitutu kitutu tujja mukwata nebwanakola atya hmm. bwathese arecords bazanya bwe bati nebazanya obubadi nebazanya obubadi lirubi arrested kakati gwe bakutta olwokuba nti onegulaanti bo bagamba nti nze sibogerako mbunzikirize bampe sente aa ah, ah, tulwani ekyokubiri kyagamba nti eno faamu yakitawo nedda temulwanira lwakitula mulwanira bukulembeze bwa bwa uganda mwe mujja kudduka jagala okubuuza omulenzi oyo ambuulire maama wange baali bamwocabako kyowa emirundi emeka mukazi wange baali bamutta bantu mwebaze nina obujulizi mm. eh, baaba baali batwala oganize omwana wange bamukubye mbawulira nga boogera gundi yeyamukuba gundi yeyamukuba naye teyakubwa yes mwansasula ki ekitegeeza nti omuwulidde bwabuuziza nti oba nsuula gavumenti ya kitaawe nsuula ya sezaala wange no genda osuule faamu yerwakitula egavumenti e, giveeko kubanga eno gavumenti yaffe mubeerera scared bananyini nsi bebaani bebananyini nsi bebaani yes bo bazibuzi kubanga enjawulo ya omuntu bwakuza omwana hmm. nga mwana muwala n'omutaasa n'omutwalibwa nakulira n'omufunyisa olubuto oba wamuyamba ekitegeeza eribaleeta ekantu etefuuka yiye tewali teri nsi eteyina yali aginunudde buli nsi yonna yanunulwako hmm. but they don't live in their constitutions nti because of this family's contribution nti mutabani wa kinyata mukireta bamusi bekapengulya nibamukola batya nti mulimu nti mulimu provision nti muli gavumenti enandako munaberanga mufamiry yakinyata tekiriyo kyekiri mm. but youmarket yourself nti tewali kigana mutani wakinyata kuvuga gwanga kubanga atambulya ku kitawe byeyakola eh, mm. nti kinyata eh, jomukinyata international airport weri kinyata eh, kakatireokamba nti baligani manya babushi era baze bagundi eh, bano baindira gandi babuto baani mm. kubanga ebyobufuzi si bya buli omu nti ffe mu buganda wano abaganda baga nti obwami tebuwozebwa ffenna tunababaami mm. ate netujja tufunayo n'olugero abaganda olutukonsolinga ti eh, ennimiro y'omwavu yegombolola ye omuntu omugagga nga alina faamu eh. ali equated twegombolola chiefu ababulayo ebintu ebibiri waggulu hmm. nti mu kampala muno kirumira ayagala okufuuka minisita sudiro ayagala okufuuka minisita hmm, mutani wa sudiro okujjako nga omugambi bugambi nogamba ti nga bano bakatongole katulageko nti nabano bannauganda do these people who make money wanted to join the politics yes omuganda tayagala byakati gwe wakoga wazze wagenda obayambye ne bagaana hmm. naye kyesikirize wange temulinnyayo gwe mwatwala abanyige ati kisobokaono eh, eh, mukazi wange yali kansala ne bamugjayo hmm. nejo nasanga omukazi muga nti oti mugjawo siriiwo kubanga olugezigezi lwe bayina basigale era ngaono akyabakolera bakuyita nemukusoyalingini nedda mwalonza owammwe byawedde amateeka g'okuwangulwa gagamba gende woosirike tolinnya wange nkukuba emigo egikutta obusi <laughs> nze nava mu gavumenti mm. why do you still look for me you go and uh, ask those who are there to help you mbunze ŋŋende omukulu ataddewo ataddewo owuwe kubanga agenda awagika empaja abalimuyamba mbuŋene mu presidence office nga nkimayoki nze omusajja abadde mpandika ebbaluwa eh, nti tu his action the president nkola brief nganje teka through minister nswere mpunu eh tikisoboka ngine wange kuwebaka ndi ndi wansi wa minister minister nga mfugaza abata ali wansi wa president nga wenja kali yawe mwalabira kati atembe eh, eh, toyita kubira tabange bemigo ne nkutta chovula buno bumikola buno busiru busakwa bakukubye bali yakwa kubya kutende mukomera bakuvunanya mada baka bakale sino singo singo lwako ne bakawa muyise motoka yakuba badde bajokeza what type of person are you wali zona yingira ku bwala district wali mu UPC go back gendo lime kakati kambuze mu rutabale kakati abasanje ah, eh, bano bagala kuwa sente ezachi ezoku lwaki serious lwaki serious am ah, 7 anti ze gambi nti bano okukiziganya nabo baganya okukirira nti boye problemu ah, anti nedda bakirije timugina emyaka etaano muzeyo ebibbe eribananyini byo toyinza kukwata nyanja noga nti enyanja gwempuuta empuuta egundi enuni egula miliyoni tano enyanja nemugiwamba nemukuba amaato gaban nemukola mutya nogana museveni anafunayo akalulu ensi yali emwagalana nyo yes abajasi nebawamba abakazi baabwe bebabayina museveni ayiteyo alabe olwera tubadde tugende emasaka ngaova emasaka ekiro ngaosanga bitipa ebiva erwera mugundi nebatuwamba nebaleeta obuchina nebuteekawo ogundi basimeri basooka kugobawo ogundi nebaleeta akakiiko ka palament bakala environment ono omukazi anywa anywa walaki anywa anywa besisa anywa liggwayo nti anywa walaki <laughs> nalumba olwera nalumba olwera nalumba olwera nagobayo basebalamu olwera ne baluwamba you are creating an employed people nolumba taxi park yes i disagreed will kuteesa namubulyawo ti basi tezijja kukola ekyokubiri let us face out the kamunye gradually hmm. kubanga e, ebya uganda biba byabubbi nti tusooke tumanye okumanya kamunye zivaawa kamunye gyeziva tuziggaleyo uh-huh. ekenya tewali kamunye egendayo toleta kamunye bazijawo leta traffic jam naye batuyita fe abataxi netugenda mhm. era mumotoka babadde bazibba mu uganda paka omusajja lwe yabba eyange nemuleta nonga enjuki emuyingidde mu nyindo <laughs> naleeta emotoka yange enkadde nagula n'empya bbiri nesente zange emotoka nibalikigigine balimu zibu wetumanyite emotoka zisinga omungi gose manyi nabalolinaki waliwo yagula emotoka kumi naseka kugundi awo kuluwe mhm. ziriku tamala emirundi bazitya nabapolisi bazitya abatrafic bazitya kakati nkugamba nti me i don't agree that museveni has created this problem mm. i detected this before ayogera awuuba okumpa sente pulezidenti yakwata biliyoni musanvu nazimpa nebazibba nakwata emiliyoni lukaaga nalumpa nebalumba mbwankozese kaliisa nebegatta naye kaliisa yabadde asindisa omuntu mhm. porogulamu mhm. pulezidenti yali agisasula abadde akyamusasula nga navaayo dda naye nga talina kyampa kakati lwaklwaki eh, ate ndyayazinyimiriza kaliisa nabuuka enswa era kyogula kaliisa akuba gonkadaaga bamuwadde edola emitwalo eki etaano ah, eh, bakadde agaba ekibi ekibaliko nti bwawangula nbs togikiriza kulinnyawo nze mpalana oh. njagala nkubuli nze banalwesa maze emyaka musanvu sibalabangako physical hmm. neve nebwensanga ku tv ngayogera ba tv nenjasa tebakirizwa kuyingira wange ihave not seen these people physically for the last seven years i have not gone back to, to, nagenda musetawo sentebe once in seven years mm -hmm. nga president yampise nitulemagana nanga gwe tosonyiwa tisisonyiwa eh? nanga nti wali badde mujasa mulungi mumaje tusonyiwa nemugana nedda nze nimusajja mukulu wabikonde mm-hmm. nalesoli bali be balina okusuula ettaku fetuli basajja bamunsozi nagenda ewaffe nempaabo nagenda nkaaba ngenkya tukwatagana mungalo mm-hmm. omutafa yemubita byaffe byamu ebyo byogenda mukazi gwe ogenze naye bweddanga mpasa nyabo ate n'omukomyawo anti nkubuulira nti bano kyebogera tolina kitegeera hmm. tayagala kulekayo kyakusuula sezaala we nze nedda nkugano otuleetera obuzibu ofuuse pawulo muwanga ti pawulo muwanga yalowooza yayogera nekirunda kiva ejinja egermany hmm. nabaga nti banae musajja mmusuule tuteese nti ye muwanga nasuula obuti aa muwanga nabagamba nti okumanya nze ndi mukyagi muweereza edelegation yammwe enkyaliroko newaka abayeekera museveni nabawoninga nti timumanyi basajja abo nababeeramu delegation ya nra enegenda nekyalira muwanga ngaekulembeddwa mekyakateekaya mm-hmm. baali baddayo gundi kapiteni namiti nabazinda mukubo nabatta nabanonamizinabano bamutira mukomera kati abalowa yafayafa bamutta naye muwaga yasigalawo amaze okwogera ne baani negundi muwanga nazawo feddemu nga mutamani we yagiduumira nagizawo feddemu nebakolagana ne kayiira twaisolati museveni mhm. nebakola gavumenti kasemwogerere mwali kayiira mwali lwanga mwali gundi mwali bonna bamayanja nkanji anti yamanyanga bwakozesa pawulo ne pawulo era waliwo omuyekera gwe bakwata kugundi kososkoyanga pulezidenti abagambye muddeyo pawulo mwanga babakeberamu bwati nagaa naye mulenzi gwe nakulabako mhm. namugaa nti sebo tolimbye nali sekitale wa semwogere twajjanga ewamwe ku krisimasi okuleetayo ebirabo azimwanga wasikiringi people he was talking to semwogerere eh, mwe abantu babulijjo kyemutamanyi olunaku lumumuliraba ebifaana bya bobi wayini nemuyiwa olutiko nemuyiwa olutiko omanyi kono byakola mu byobufuzi kono byakola gyotabimanyi mhm. kakati nkugamba nti bano mwekyemutategeeramu bagamba tumuwe sente atuleke mbaleke mukole ki onagwe Ati ne Museveni alemeddwa okubaako nawe kyakuwa. Kubanga nze nkubuulidde. Kubanga pulezidenti Museveni agabye ssente nnyingi. Yesu si yeeyo. Eh. Ali nze nkitegeera omukulembeze mmubaza. Kakati pulezidenti ayinza okubanga alowooza nti bw'omuwa ssente n'agagawala tankubira bano. Eh, na bano nebagamba sente zatuwa tuzibba nkubenye mbatta babana mbatta zitakuumu yeah. menya ntunimwasa omuntu oyo nampira nga tutegeragana tutya eh. era bwe yamaze okwogera bino abadde anoonya gundi kuteesa ku simuona leba kuteesa mm. tikuteesa yasobola okutaminga oyo kuteesa yabaddukako waayo kuteesa is a man ategedde gavumenti bezigwa out of small mistakes mm. nti kakati kadafi yali comfortable naye rabwe bwalimu okukwata kuiziramu ensi naye tategeera kuizini charge mm. isiramu yeyanegotiatinga ebintu byonna laba isiramu bwagamba tigwe musajja gwesankozi omanyi bwewajja ewataata ekiro nokimanyo sente ezakalugotuvuma mhm. gadavy omusajja omukulu yali kyogedde kakati sankozi kyali kitegeeza alina okusibwa mu kkomera kyova laba yeyasooka okuba gadafy atte obujulizi nabaga nti kakati kuyinza ogamba kalinali ah, omwana musokolo nagamba kalinali gwe kalinali gwe edagala eh, tewajja eddagala bakulogere gundi afe abatta ayungula abakristaayo ne bajja ne babakuba kubanga oba okwatidde eddala kuki kakati eyo omwana gadafi yali mukwata ku mutabani we isiramu ye mulamu gadafi mufu ne banne bafu abyalimaana mukazi we nadividinga abakutu entutu nze naga nti kabyalimaana yali mukwano gwange mm. kabyalimaana bamwyitanga muleera mm-hmm. omulera ye mwana azaliddwa omukinga n'omukutu era ngaava kabaale habyarimana mm. yali ava kabaale mm. kakati omukazi agasa yeyina famiry nga kabyarimana talina mm-hmm. najjayo bakodumi be bonna kati ye nalowooza nti nadividenga abakutu abava mu north n'abakutu abava mu south bonna bakutu mm. olunaku lumu nakugamba nti abyarimana yagoba mukodumi we mumaje agenda omusanga kumukolo nga amyusiriza jeno e. namubuuza gwe nti mamba yaŋŋamba nankuza n'okunkuza kabyalimana nga tayina nakwata kabyaomukazi yakwatanga abakutu ba alex kanyalenge bagundi bamejalizinde baani mhm. nabasiba nga habyalimana tanyeka kakati the southern hutos who called the moderate hutos olwalabanga la pf eyingidde nebajeripako nibatambula nayo eh, naye kyembuuza olwaleero twasooka natwagira mungu netuddako gundi twagira mungu somi byani bya mungu netufuna alex kanyalenge chairman wenalemu chairman wa rpf mm. alex kanyalenge mm. yajja nga kigongo tannabaawo nga waali mm. olaba kigongo museveni amuta mm-hmm. naye njagala ombuulira omuhutu wowamaanyi ali mu gavumenti yerwanda the mistake that was created by agasa kabyalimana abakutu bayinza obutadda mukunyi lwaki sikati hmm, pawulo muwanga yebakakeeruzira hmm. bamukwata nemiliyoni aga mubuutu zezamusibya pawulo muwanga mhm. ogwamuseve museveni bwamala okukwata obuyinza muwanga yagenda ewa museveni namugamba hmm. fe tukkiriza tuwanguddwa era amateeka gokuwangulwa gagamba oddawo nosirika bamukwata nemiliyoni aga mubuutu yamumotoka muwanga nasiba omukukomera yali agalina mubukyamu hunosi eh, eh, muwanga yabeerako eruzira era enyerere yabuuzaako gundi eh, museveni tilwaki muwanga nagaba baganda banne kirudimewapiomuwanga kirudimewapiopo munaire manson okusinga obate olunaku olumu muwanga yeyina muganda yengasekafuuma emasaka mm -hmm. nakugaa nti yamutta sulaiti katereka muwanga hmm. yamugjayo omupoliisi um, um, alowooza ti kankwate yasse muganda wa vice president <laughs> kozi muwanga yalagidde watte muganda wa dp kafuuma nebaleeta muto wakafuuma hmm. mukulu wakafuuma hmm. nebamuleeta munaire masoni ngaali bwereere bamutwala muofiisi yamuwanga oyita ojoka aba ayitawo nalaba omusajja omukulu alebeeta kuliko n'obunywa buliko buliko e- envi envi nayimirira nebya mufubut musajja mukulu atidde nnyo kyava ababunza oyita ojoko nti is this man a mad man no where are you taking him to vice president's office no let's be talking to him bagenda omubuulira nga muwanga gwatwala ye yabasikira ewaabwe ye mwanga yalina lulingi emu buli muyekera yenna ayina okukolaki okukwate mm. kaba negamba nti bwogenda emalawi iaeamples mm. bwogenda emalawi maama kazamira eyalinga mm. fist lady naye yakola ekintu kyekimu kamuzibanda yali akaddeye sinairo bano bagambye mbu museveni mukadde sinairo kakati nebamugamba mama kazamira tidweretewo omukulembeze omulala nagaana ye nga alowooza nti abantu bagenda kulondani kamuzu mhm. kamuzu afuga ali senairo owapi mhm. opposition yekitwala kakati mbagamba to finalize ekyakadaga tikadaga sine olanya sibebalwana mhm. ono omuvubuka yawa nankabirwa sente yawa olanya what is his game kubanga nankabirwa tolaba kimutta nankabirwa ayina ekizibu kyekiribw ekiti ti nankabirwa alimu kampuni ye naye ebuulirizibwako ku musango gwamakampuni ku bantu asatumu ababiri abawereza mu serena olw'amakampuni gaabwe okutwala oganizi n'okutta abantu kwali omulungi omulabi wa hgtv puroguramu yaffe ettaalakigatta nankabirwa nabano nabo bali kugwaji wabula nyongera okugamba nti nno omusango gwa organiza oguwulira kugenda mu maaso gweomulwadde w'ekirwadde ekya sukaali gweomulwadde w'ekirwadde ekya puresure ng'akuluma banange muve mu muzannyo sukaali atta abantu sukaali atuttudde abantu bangi nnyo naye muve mu muzannyo eyo ne si mujembawa ono ye kafulu mu kujjanjaba sukaali va mu bino byonna byonna byetubaddeko naye ono ye kafulu mu kujjanjaba ekirwadde ekya sukaali mugendeeyo abayambe abajjanjabe abawe eddagala lyaffe erya habo eryazuulibwa neryekenneenyezebwa era bangi gye balinyweddeko waliwo omusomesa omu yajja nga sukaali amuli waggulu nga n'akuuma tekakyapima kaakati sukaali yasse abantu bangi nnyo sukaali asse batandise okweyagala batandise okulya obulungi kwata essimu eyo ogikubeko noti musanvu noti mwenda nnya musanvu musanvu noti noti biri not musanvu not mwenda nya musanvu musanvu not not bili ogenda ojjanjagwa ekirwadde ekya sukaali ojjanjagwa ekirwadde ekya puresure ate sukaali ne bwabanga badde atandisa okubotolabotola engatto ebigere tokyayambala ngatto ah, oyambala ah, bino biopeni gwe tofaayo bwegenda ngaobotosebotose nekyogenda okujjayo kyekikyo gwe ojja kumanya nti no ebintu bitambula bulungi ngaolwensonga eyo genda bakujjanjabe sukaali kuba ku ssimu eno not musanvu not mwenda nnya musanvu musanvu not not biri ekirwale kya sukaali ojja kuba okigobye mu makaago nga okifuma bufumi akati ate luli nabagamba nti no tulina ebintu bye tutunda tulina ettaka lye tutunda tulina ettaka enammanve emabega wa red paper tulinawo ekemu tugitunda tulinawo ekas bbiri eziri opposite nejjumaayi era awo enammanve ziri ekas bbiri tuzitunda tulina ennyumba endabulagala bw'oba nga ogyetaaze yamaka ne boys kota zaako kweziri tulina poloti eyekyapa awo enamusera nungi nnyo buli ekintu kyendeeta kiri kiras tulina ennyumba eyamaduuka enajja nankumbi kusitera tulina ne poloti endala erimu ne kalina awo nga ku shell cars tulina poloti endala mu kibuga kyentebe gwalina ku sente zitegerekeka ngaoyagala kibuga kyentebe wakati awo ninawo zipoloti ez'omulembe ennyo ennungi tulina poloti endala eziri ebusiika ebusiika ninayo ttaka mujjembaguze ebintu muve muzannyo abalina ebintu byebatunda bangi naye abagula mmwe mukyabuze abali corporate mujje tunoonyereza ku ttaka netulibawa ate era tukyanoonyereza ne ku bintu ebirala byonna bwobanga mmanye abantu abali ebweru mukulutambale babalimba nnyo nti mukyalawo yanoba mukyalawo yayagala gundi nagwo omulimu twagutandisa ogwokunonyereza miso ya mukulu tamala emirundi jakutuyambako tukunonyereza ku mukyalawo gwaleka e uganda tukunonyereza ku mwami wo gwewaleka euganda tukunonyereza ku makago nti <laughs> enyumba ogizimba naye sente enyumba gyeriamunonyereze mayumbamunonyereze naye amakago mugaleke eh, kale kuba ku simu yange yenyini eh. kubanga ogwo mulimu twagukutte eh. tuli mukunonyereza naye abantu abantu babadde balimba banaupervising mukube ku simu yange nokuverifyinga ebyapawo oguze nsanvu mu bbiri eh. kinaana mu mwenda ataano mu mwenda tuverifyinga ebyapa okukeberera ennyumba yo bagizimba eh. poloti bagigula eh. mwenyina wa mwenda mwenda yali nuno omuvubuka tiimu eri eki kakati mwe we mulina okwegendereza waliwebwati nti mwemulowooza nti museveni yakuba kadaga tiimu y'omuvubuka eno yina weeva omuko the battle is between mukozi n'omuko nze ndi ku mukozi eh, eh, eh, eyo minzaani mujajjirabanga yewanise nze abo bonna bamukwezi bani bonna bani bonna tewali bwesuulya ngaayogera mm. tukate tukifola ekyamaanyi nyo tetukeza bagonde kati bafulumiza miliyoni abiri abiri i don't believe that mukozi honestly ne mukozi tapa wali sente omuvubuka ayina sente omuvubuka ayina sente omuvuga alina sente kubanga museveni n'amagye bajaga mutwalako nabawulidde nga bagamba nti ateko ofuna bakomanda n'obawa sente eh, nti gundi gundi bamusuula bati saddamu huseini mm. eh, which means nze wenewunyiza abantu abo nabakubyeko kapaati kamu nga bagamba nti nti muhozi kati amaanyi ayina yasinka nono yasinka nono webingi aliinated omanyi kyekibi ekiriwo tikakati famire bweyetemamu baba badde balya bebeetemamu mm. kakati zembalaba nti ono agwa wano noono naagwa wano muhwezi agwa wano mukazi we yali mwagowa nga nagowa talina kyekola ono nagwa wano ate mwanange bagamba mbu museveni bwagwa eh, gundi bajja kuteekaku transitional government mm. ngolanya yagikulembera ekitegeeza ono omusajja mugwana ajja wamangu kadaga ne katumba wamala bamuwunyisiza ate tiyalize mu bya bodaboda nakuba abaana buli muntu yenna omwana omulenzi ono gwalowooza nti raivowe ajja mukuba muteeka ku ttaka kakati talinayo nteekateeka yonna yakubawa butwala ati kyenkubuulira hmm. titudde ekiseego muyina wano hmm. nga bamutumidde omuntu hmm. omuntu yamaze naye ebbanga ya saawange emu namugera timikubye honest with you mirundi muzeyi tajja mugaana kwogera ekyo kyoluliyitawoto allow this man to continue attacking yes muzeyi will continue supporting this man and reward him because byemukola abakuba era bamanyi nti nzembakwata ate hmm. ah, ah, kakubuulire muzeeyi ajja kumalako hmm. ono omwana amukutte hmm. ekizibu kya museveni kiri kimu kan he deal with mukodomi we bwaba tamudiri kubanga nona omwana efujjo lyayina amanyi nti ono asobola omumutta nga ayina bazukulu be kakati museveni must find out oba kkiriza ono omwana akolenga isiraamu nze nzikiriza nzite naye balimutta omanye okufa kulinga kutuuka gyemulaga eyagenze nenyonya yanguwa eyagenze nebaasi taxi naddako eyagenze netrain naddako nowa baasi ali nsangayo naye siyinza kumukkiriza kunya ku bantu nakutunyako ku ggwanga lyaffe <laughs> haikanotalawit ate sijja kudduka ku musebere njakuba bakube paka musebere alinga nti wacya wacya talina kyagenda kunfunamu tewali sente nebanagenda wakutesa kutesa yabaddukako akavubukako ah, kolaba bwewanawana nyo noyo omuwala muhanga mhm. muhanga yabba ettaka lyabbi muhanga wakabangali kagendi nolaba ondugundi lwamirama akimanyi mm, mm. museveni has instituted a prop on enzige era lwamirama yali akonaivinzi nakasajja ka new vision group yemu mm. weare creating minist of agriculture nabba nze nayamba sempeja mbwasi sente ezamawako tukanonya akalabako nakana akasajja kato kamwenda kano olibw akalaba nga katambula akuba enduulu kakaduke kabagambye mbukwa kali eno neno ate kajja kutta mukunzi oba katula nono nekaddaye isak my brother werake brother is the one ka muwozi akwata akasajja ako nga museveni bwe yakakwata n'akafulumya state house yakatwala emisinde mhm. toka yinje toka yinje nentwe yako nentwe nentwe thats the very dangerous man yakatwalanga bwatwala seguya seguya eh? samuganya ah. kukwata ku toileti gyenasooka okusikayo yadduka owabodaboda yali ivuga nga enyindo etunudde waggulu bwiri sikuyo nenjoka namufulumya namwekweka amutendeke yo mukozi must be very cautious with this caboy i hear what heis talking about is the chief advisor mm-hmm. therefore i don't I, I, me kakati kankubuuzi mm-hmm. bwekibanga uh, omunoza naasobola okufuuka chief justice mm -hmm. omunozana nafuuka gundepute kivugavana omunozana nabeera ne sipiika ate ogamba otya nti kakati kyenkubuuza jenda eriwa mulwalira bakazi hmm. baliwa ate bemugoba ekenya hmm. e, yalonze omukazi chief justice tanzania erina mukazi hmm. mwabatuwanira akivumisizeenaalimweza abakazi weyathe Eh, ekyokubiri bwekibanga pulezidenti n'amekamanda basobole okuva mu constitution ya tanzania yagana amekamanda ne pulezidenti okuva mu kitundu ekimu if we have somany this kakati lwaki nze lwaki amongi ate mu muganda ate nendeeta ono gundi balese ettaka lyemakerere eh. eh, oisimuwagira yabba ettaka liryemakerere mugagga muyitirivu kubanga bwe bategedde nti kadaga abakubye mm. olanya yafulumiza ebintu bye ate anahandinga atyo ova eh, dokita amaze okutta omuntu adduka negandula siyetagiddukaate eh, ekyokubiri this is a beginning if you people think it mujja kutunya ku mutwe mutujoge nti oyo omwana awambe gavumenti uganda tujja gitemamunga yugoslaviaaion manye abantu obunyiivu bwebalina buno bwemwyita nemuwa sente balala mujja kulaba nga mudduse mujja kutuuka nga museveni tanadduka mukakkaneko basajja mmwe muyitidde okujooga abantu mubbye buli wamu mwe mubbye nobba abatembeyi nolya enjovu nolya mukene nolya egundi noliachi namubba mata nemubba sente za kopine what do you expect the people they, they should riot mm. muzeyi atugambe ekibuga tukisibe nedda anti bonna bali wano kati mm. muzeyi atugambe ekibuga tukisibe omubbi oh, wadukola bababbi abafuluma nga bakifuluma bafulumira mu coffin bebabbye buli wamu omuganda nanyiiga and you add on busoga kakati mumulika abaloga basajja mumulika abalogaanti kyenkubuulira yesu si yeeyo abaganda tuli capitalistic by nature hmm. menga nkwatirako wa mbulya mumingo bwankwata any institution that cannot give additional kawunga on your table is useless do i go to a missionary hospital and get it? gundi sikul uh, firichi hmm. why do i afford to send nzikiriza mushiriki <laughs> era nze eddame lyange ligamba hmm. teri mulambo gwange gutwala mukyaki eh, buli omu asoma gyesiromeyo nga ndaba ontwaleyo nga nfudde sirisukira omwana mukubo antwaddemotoka sirigifuayagala si abalokole basoma abasiramu basomaani <laughs> n'abashiriki nabo basome ate ono mukulu alani tewali muntu kyafiirwa ejjogo eh, ah, lijja kubaggwa mumutwe thisisebeginimutegere abaganda okujjako ngaekibuga banakitwala kitalama mm. omanye abantu bwe batta habyalimaana mm. baradicals bagenda kitalama mpuzigana bano bakitwala kitalama nti mujoga abantu wano eh. bwe bajoga bebajoga balowoleza mu sente mumuzijewo abajja ne magetisi ezibunya mu sente muzijewo Where did you take hiyo mjana hiyo pesa alipata wapi? Abye bubi government. Bajja batta Zimbabwe buli city ya kufa. Uzita kumacha bakuta atibuli buli mvunywe mvamu family abantu bana. Eh. Tebali kunzika. Ejogo eh. lyo mwezi nindi bamalira muda. Mwako bapole kulamuza ngete zabalemerawo. nti tumwebaze museveni nakwata tumwebaze namugjaku bwa minisita embuutu evuga ewaabwe akasajja bujoza ensi nga bwe bwagala okujuuka wano bujuuka ne bujuuka abasuga bujuuke bano bujuuke bano bujuuka what contribution did you make to this country mwajja n'abazungu kamwe tujja kutunga abantu babukwatewo olaba akakuba amasasi nga kali nsaba katonda nsaba katonda kuvuko wabewo akayingira lifuti nga tekandabye <laughs> nkigale eh, tubimbe ejjovu tubimbe ejjovu tubimbe ejjovu tuzimbire mu lifuti sitop provoking people mm. ndimukuba abaana ba boda emigo kubanga mugenda kulayira era enkya bakomyewo bubodaboda tezina kino nakino bodaboda eyo bababikola katumba wamala jambuzi naye bamuwunyisa omulenzi oyo talina muntu yenna hmm. gwatagenda kuba naye nga nze byempulira ayogera tayogera bulungi kumukodumiwentoyepusa ah, ajewalidda oba bumuhanga abwewalire ddala bufere bunonya sente mwena abalwadde ba sukali abalwadde ba pressure mbategeeza nti temutawaana eddagala eryazuuliddwa lino lya mulembe nyo banange mugende mujjanjabwe ekirwadde kya presa mugende mujjanjabwe ekirwadde kya sukaali mugende mwabawumusa ebigere mwena mwena namu ababotose botose nga sukaali abaleetedde ekintu ekyo lino eddagala ligenda kubayamba okubafuluma ate mwana wattu wiiki emu ngaomaze n'okufuna enjawulo kuba ku ssimu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu not not bbiri noti musanvu noti mwenda mwanawatubwolwala sukaali namaka gafiira ddala omusajja mugendaatikamire ah, lubalula simanya kamire vayagula nedda sukaali atira ddala amaka gwegenda bakujjanjaba esukaali ojja kulaba nga ebintu byonna bikomyewo byokka nga tewalina mutawana namu abakyala obuwagazi bugwawo naye kasita mujjanjaba sukaali ekintu kijja kyokka nekitereera kuba ku simu noti musanvu noti mwenda nya musanvu musanvu not not biri ojja kubanga oteddemu abagala okugula amataka mbagambe nti nno tunoonyereza ku maka tunoonyereza mu abali ebweru ennyumba bazizimba poloti gye wagula ddala ali ntuufu olina ettaka lyoyagala kulyetegereza oyina omukyala wamuleka uganda omwami wamuleka uganda ebintu tobitegeera gwe kuba ku ssimu ekitongole kyange kikola ku gwokunoonyereza kijja kuwa alipoota entuufu noti musanvu noti ttaano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti ttaano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda buli mawulire gonna ge tukuwa gaba gakyama mukama abeereramwe tulabagane ku lwomukaago lwa sabbiiti ewedde pulogulaamu enegenabatulabagane ah, ku eh, lwomukaago lwa sabbiiti ejja